Episode 11 drama hometown Cha Cha Cha telah tayang pada Sabtu malam kemarin. Seperti perkiraan banyak orang, episode 11 menjadi awal dari hubungan Hong Banjang dan Hye Jin. Episode 11 juga menampilkan berbagai adegan romantis yang menggemaskan dari Hong Dusik dan Hye Jin. Selanjutnya pada episode 12 sepertinya akan mulai ada sedikit konflik terkait hubungan Hye Jin dan Hong Dusik terutama karena Ji Sung Hyun masih belum bisa melupakan Hye Jin. Selain itu masa lalu Hong Dusik juga sepertinya akan terungkap di episode 12 nanti. Jika dilihat dari preview episode 12, Hye Jin sepertinya sudah membuat daftar hal-hal yang ingin dia lakukan dengan kepala Hong dan menunjukkannya kepada Miseon. Hye Jin terlihat sangat bersemangat dan bahagian menunjukkan daftar tersebut kepada Miseon. Selain itu Hye Jin juga sepertinya telah membayangkan semua hal bahagia yang akan dia lakukan bersama Hong Dusik. Hye Jin sangat ingin pergi berlibur bersama, mendaki gunung bersama, mengunjungi lebih dari 20 festival lokal, saling mengeringkan rambut, pergi berkencan ke museum. Bahkan Hye Jin sudah memikirkan masa depan bersama dan banyak hal lainnya yang ingin dia lakukan dengan Hong Dusik. Karena mereka tidak lagi merahasiakan hubungan mereka, Hye Jin sepertinya akan sering menemui Hong Dusik di rumahnya bahkan Hye Jin juga menunggu Hong Dusik sepulang kerja. Setelah pulang kerja, Hong Dusik yang bertemu Hye Jin terlihat senang karena Hye Jin menyuruhnya mandi, lalu mereka menyikat gigi bersama sesuai keinginan Hye Jin. Hye Jin kemudian memberitahu Hong Dusik terkait daftar keinginannya, sambil mengatakan semua hal yang akan mereka lakukan sangat romantis. Setelah itu, satu persatu keinginan Hye Jin menjadi kenyataan di mana mereka berfoto bersama mengenakan seragam sekolah. Selanjutnya sepertinya akan ada makan malam bersama dengan Ji Sung Hyun. Hye Jin yang masih merasa bersalah dan mengetahui kondisi Ji Sung Hyun kurang baik, meminta Hong Du Sik untuk memberikan perhatian kepada Ji Sung Hyun saat makan malam bersama. Namun sepertinya Hong Du Sik tetap tidak bisa menahan rasa cemburunya. Saat makan bersama, ketika Hye Jin memberikan paha ayam pada Ji Sung Hyun, Hong Du Sik segera merampasnya dan langsung memakannya. Suasana seketika menjadi sangat aneh dan membuat Hong Du Sik merasa tak enak dan memilih untuk keluar. Ji Sung Hyun yang mengerti keadaan itu, akhirnya menemui Hong Dusik dan mengajaknya berbicara. Meskipun Hong Dusik masih cemburu, namun ia tetap memberitahu Ji Sung Hyun jika Hye Jin mengkhawatirkannya karena tubuhnya yang kurus dan lesu. Di sisi lain, Choi Eng Chul hampir menyerah untuk mendapatkan Miseon. Namun pada akhirnya dia mengungkapkan perasaannya kepada Miseon sambil berlutut di hadapannya. Hubungan Miseon dan Choi Eng Chul sepertinya juga akan bersemi di episode 12 ini. Selanjutnya, sesuai daftar keinginan Hye Jin, Hong Dusik dan Hye Jin akhirnya berkencan dan melakukan perjalanan ke Seoul. Dan saat mereka tengah asyik berjalan-jalan di pusat perbelanjaan, ada seseorang yang mengenali Hong Dusik dan mengatakan jika dia sangat mengkhawatirkannya karena dia tidak tahu apakah Hong Dusik masih hidup atau telah mati karena tiba-tiba dia tidak bisa menghubunginya. Mendengar dari ucapan pria tersebut, sepertinya ada hubungannya dengan trauma masa lalu Hong Dusik dan misteri hilangnya Hong Dusik selama lima tahun yang menjadi misteri di Gongjin. Setelah bertemu dengan pria itu, Hong Dusik terlihat sangat aneh dan bahkan melamun saat makan bersama Hye Jin. Hye Jin juga sepertinya menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Hong Dusik, karena tiba-tiba Hong Dusik terlihat murung setelah bertemu orang tersebut.